E, Q, N, E. Yo dames en heren, welkom bij een nieuwe video. Ja, jullie horen het goed, wij gaan een Q&A doen, alleen we hebben nog geen vraag. Dus het zou heel tof zijn als jullie in de reacties vragen uh, achterlaten. Um, het zou heel tof zijn, dus bedankt When you want to get off the darkest ground